Beleza? Miário, Miário, pavuna. <laughs> Thank you. Sim. So what are you doing? I'm done being casual. So what are you doing? I'm done being single and messing around. I want to spend the rest of my life with you. Victoria, will you marry me? What else was I supposed to say? her the love of my life. I didn't sleep with John to spite you or for revenge. You just Quem sou eu para discordar de ti? Ó oh, mestre Arthur, sei que o teatro tem seu código próprio, uma linguagem própria ou múltiplas linguagens. É isso aí, Psy. Vamos testar ver se dá para salvar esse filme, hein? Vamos testar, porque a vida hoje é teste. Mas o cinema também não é? A câmera é boa, cara. A câmera é boa. Sabia disso? De... O que procuras, Arthur? O que procuras? Estaria você buscando a violência no teatro, assim como nas massas que procuram o cinema, o circo? Que, foi, que violência seria essa? Que foi, peraí que eu vou te soltar, bebeção. Qual a crueldade? Peraí, bebessômetro. Cadê o meu bebessômetro? Cadê o meu bebê sóbito? Cadê o meu bebê sóbito? Cadê? Não seria no experimentalismo a busca dessa tão falada linguagem cifrada? Seria essa partitura que iria decodificar a linguagem musical e corporal que tantos tu procuras na linguagem de cena, Arthur. Quais meios são esses que precisamos anotar para enfim buscar? os signos, os signos. Eles sim são importantes. Não como revelação da cena, não como revelação, não como decodificador da transcrição de cena, mas como chaves para se abrir a porta dos símbolos, das simbologias, dos enigmas. coração assim. E quando a noite cai é mais um dia que se vai Se tudo que sonhamos será melhor Vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o repórter. Também ao vivo, ele traz para a gente os detalhes sobre o coronavírus lá no estado do Rio de Janeiro, não é isso? Boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. Falamos ao vivo da sede do governo do Rio de Janeiro e, de acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde, já são 657 casos no estado, sendo 553 na capital e as mortes chegam a 18 pessoas. Mais cedo, o governador anunciou um decreto prorrogando por mais 15 dias a quarentena aqui no estado, de acordo com o governador, para evitar a propagação do coronavírus. Ele também anunciou a abertura de 1.800 leitos até o dia 30 de abril. Esses leitos vão ficar em oito unidades no Rio de Janeiro, sendo que a maior delas será o Maracanã, com 400 leitos. Além disso, o Estado comprou 1 milhão e 500 mil testes, o primeiro lote com 400 mil. Hoje, segunda-feira, o Sambódromo, onde acontecem os desfiles das escolas de samba, começou a receber os moradores de rua. Ao todo, 400 serão abrigados no local. E ainda uma última informação, também hoje o prefeito da cidade anunciou que o município vai ganhar mais uma unidade para atender pacientes com coronavírus. Será um hospital de campanha, segundo o prefeito, montado pelo Exército. Se tudo que sonhamos será um sonho, só sabemos que amamos.